Э, Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск. А из Тобольска, да? да. Э, как, контрактник? Да. Какие войска? Мотострелковая пехота. рядовой? Да, рядовой. Рядовой, да. Э, когда зашли в Украину? 13 сентября. Э, через какую область? Луганскую. Луганскую, да? да? А в плен когда попали? 25 сентября. 25 сентября, да. А где обстоятельства? Коротко очень. Э, где-то возле Авдеевки или Андреевки, э, там мы ехали на БМП, то есть своим взводом, и там попали в засаду два раза. И в третий раз, ну то есть после двух засад смогли выехать дальше, и в третий раз попав в засаду уже там с моей стороны, где я сидел на броне, угу. сперва прилетел э, ВОК из угу. подствольника, и потом фугас разорвался. Угу. Я понял, ранения были? Да, ранение обеих ног, кисть, и вот тут вот было все усыпано осколками. Угу. Уже зажило все, да? Да, зажило. С ногами все нормально? А, ну, с левой ногой, да, на ней уже осколки зажили, а на правой там а, очень ну, сильное было ранение. То есть там а, кусок мяса вырвало в двух угу. местах. А и так уже, ну, ходить могу, в общем. Ну, все как бы на выздоровление. Сколько обещали платить на контракте? Вот 120 до 240 где-то, угу. если не ошибаюсь. Э, я не знаю. <laughs> Это, это вам знать. Э, семья есть? Нет, нет семьи. Ну, имеется в виду своей, собственно. Да. Э, а так, а мать то... есть. Мать и еще кто? Сестра и брат старший. Сестра и брат старший. То есть одна мать и вас трое, да? Да. Вы средняя, да? Мама кем работает? Парикмахером и учителем. Угу. А сколько в стобольске она зарабатывает? Ну, точно сказать не могу, но благодаря именно тому, что она парикмахер, то зарплата хорошая ходит. Угу. Вот, э, то есть, в общем, от 40 до 120. А брат чем занимается старше? А брат на вахты ездит куда-то на север, то на Камчатку, такое вот. То есть нефтедобыча, да, или газодобыча? Нет, а он как сварщик ездит. Он как сварщик, да? А да. сестре младше сколько? 14. 14, да? В школе еще? Да. А после срочки сразу пошли на контракт? Нет, срочку не служил. А как попали на контракт? А, после того, как закончил а, обучение, получил образование, приехал в родной город и где-то через а, полтора месяца узнал о том, что ну, требуются медицинские работники сюда, то, что очень ну, людей здесь мало. И, ну, собственно, когда ходил в военкомат, заполнял по гражданской специальности военный билет, там уже ну, сообщили, вот, что есть предложение на контракт, то есть пойти краткосрочный, и уже отправиться под Белгород, угу. полевой госпиталь, там, то есть э, заниматься лечением, уходом за ранеными и готовить санинструкторов. Угу. У вас медици медицинское образование, да? Да. Какое? Санитарный фельдшер. Санитарный фельдшер. То есть можно сказать, что вы добровольно пошли? Ну да. Ну, то есть как бы добровольцем. А мотивом что было? Деньги? Да нет, деньги я мог на, ну, с братом на вахту устроиться, он мне предлагал. Больше просто хотелось как-то своим помочь, что ли. Ну, так сказать, думал, что буду полезен там, смогу чем-то помочь. То есть... А, как бы российским военным, да? Ну, российским военным. То есть, да, слышал, что там э, где-то мирные тоже раненые есть. Может, им помочь. То есть, ну, всем вообще. Я понял. Что знаете о Украине вообще? Ну, об Украине, честно скажу, очень много я не знаю. Особо не интересовался, да и по телевизору тоже не смотрел никогда про Украину. Но вроде как это очень хорошо развивающаяся страна и очень самобытная культура, то есть э, вот именно славянская. Это вот известно. Хорошо, я, я немного не понимаю. Вы пехотинец, да? Да. Вы пехотинец, да? А как, э, ну, хотели типа фельдшером идти? Ну, должен был изначально пойти фельдшером. Там уже на границе был, в 30 километрах, если не ошибаюсь, где Белиров. Угу. Там мне уже сообщили, что так и так будет э, распределение, и меня направят в мотострелковую пехоту. Вот. И там уже, поговорив с э, людьми, которые, ну, не первый контракт, так сказать, служат, от них узнал, что можно потом, то есть после того, как приведу, так сказать, за границу, там можно будет написать рапорт, либо договориться с командой, чтобы перевели ну, туда, куда должны были. Хм, интересно. А, то есть вы хотели ехать э, помогать, а вышло так, что поехали убивать. Ну, потому что пехота – это как бы живая ну, сила наступления. Ну да, отправили вот в пехоту, получается. Стреляли? По столбу. В смысле бетонному. по столбу? Ну, бетонному столбу у нас там учения были. Как, ну, то есть, ну, в боях участия не принимали? Э, вот первый раз именно вот выехали на задачу и там уже... Ну, стреляли? Э, попал. Стрелял, да. Ну, а... против ВСУ стреляли? Да я даже не могу точно сказать, куда стрелял. Ну, а отстреливались? По деревьям куда-то стрелял, когда ехали. Ну, там пальба началась, то есть все открыли огонь, и ну, я вот <laughs> Смотрите, вот я, я когда говорю с россиянами, да, вот Честно, я, я просто не понимаю, а чего вы боитесь, типа, сказать? Ну, зашли в другую страну, да? 150 тысяч группировка стояла. Тут, типа, полстраны, ну, просто... Да? Куча жертв. С кем мне говоришь? Нет, не стрелял по столбу. Статус военнопленного у вас? Да. Военнопленного, правда? Да. Ну, солдат? Да. Солдат. Задание солдата при заходе в другую страну что делать? Выполнять приказы. Хорошо. Говорят, стрелять, стреляют, правильно? Все не стреляли. А вот у меня вопрос, а кто это все сделал? Точно не могу сказать. Не можете сказать, да? Точно не россияне? Так, нет, ну, Россия, российская группировка военных, да. Они зашли, они все это, так сказать, утворили вот это вот, что здесь сейчас есть. Вот вы хотели помогать мирным жителям. Вот такая как бы постановка вопроса вообще-то интересная, да? Это СВО или война? Война. Война. Это война. Россия напала, вторглась? Или пришла защищать? Как-то не задумался, но скорее уже напала. Ну, полагаю, так. Хорошо. Правильно выразиться. То есть вы, вы хотели ехать помогать нападающей стороне? Ну, в общем, так получается. Ну, в общем, так получается. Ну, логической какой-то там состыковки нету в этом всем. Ну, то есть мирным жителям, ну, то есть Россия принесла кучу горя сюда. Разрушенные города, много убитых, не только со стороны вооруженных сил Украины, но и мирного населения. Только горе принесло. В чем ваша должна была помощь, как бы? Ну, надеялся в качестве медицинского работника. Понял. Оказались типа в пехоте. А чем вообще в жизни интересуетесь? Вот? В жизни? Ну, вообще, до того, как кончил свое медицинское учреждение, было интересно узнать что-то по медицине, именно анатомия человеческого тела. Занимался игрой на гитаре, петь учился. Угу. В основном этим занимался. Пытался учиться программированию, то есть, ну, думал, может как-то пробовать войти. И что, не вышло? Да как-то, не, знаю, не подходит у меня склад ума под это. Тобольск – большой город? 300 тысяч человек. 300 тысяч человек. Какая средняя зарплата? Средняя зарплата? Ну, порядка 30-40. 30-40 тысяч рублей, да? Ну да. Э, это какой э, регион Тобольск? Э, регион Уральский федеральный округ. Уральский федеральный округ, да. да? Сколько это до Украины? Тысячи, наверное, три километров, четыре. Ну, это дофигища, это далеко, правда? Да, это прям Это за Уральским, э, за Уральским, да. за Уральскими уже горами, да? Да, вот Южная Сибирь. Южная, это уже Южная Сибирь считается, да? Вот э, мама что говорила, когда решили ехать? Так, ничего, просто хотела узнать, зачем. Ну и что вы ей объяснили? Помогать? Ну да, говорил, что вот Хорошо. помочь хочу. Семью хотите иметь? Семью? Да, конечно. Детей? Конечно. Кого? Ну, и мальчика, и девочку. Мальчика и девочку, да? Вот э, вам сейчас 22 года, да? Да. Давайте так, когда вам будет 40, 18, вот теоретически у вас будет сын, там 15-16 лет, и он спросит вас, папа, а что ты делал в Украине? Вот уже по факту. Без этой всей лабуды думал ехать помогать. Вот он спросит вас, папа, что ты делал в Украине? Я даже не знаю, что я ему смогу ответить. Скорее, глупость была какая-то. Думал о том, что буду ну, нужен здесь именно, так сказать, ну, своим военным помочь, людей раненых лечить. Фильмы так. пересмотрелись? Нет. Просто думал, что, ну, как медработник, так сказать, имею, ну, некое обязательство, что ли, помочь. Ну, имею раз такую возможность, а там медработников, ну, как мне говорили, по крайней мере, их нету почти. И поехал. Политической жизнью интересуетесь? Mm. Вообще нет? Нет. Голосовать ходили? Ни разу. Вообще? Почему? Да как-то не задумывался даже об этом. То, что ходить, голосовать там кандидатов как таковых ну, нету, которых можно выбрать. Путин нравится? Не знаю даже, как сказать. Просто никакое отношение к нему. Вообще никакого? Ну, вообще, то есть, ну, президент и президент. Ну, фиолетово, да? Ну, да. Хорошо. Просто как-то вот ну, за всю жизнь помню Медведев, был президентом, и Путин. Это тоже, это <laughs> тоже Путин. Я вам открою секрет. Медведев, ну, равенство да, Путин. Тоже, Это просто такая рокировка была. А так, просто, ну, не знаю, сколько вот э, тоже с людьми общался, ну, знакомыми, которые увлекались именно политической жизнью, никто особо не говорил, ну, то есть, кого можно поставить за место Путина, то есть, каких-то аналогов нету, и нужно прям на корню все. Революцию устраивать, что-то такое. И потому вот э, голосование, то есть как такого смысла нет, что есть оно, что нету. Слышал даже, когда у нас были последние выборы, там они ну, почти сорвались из-за того, что мало людей пошло голосовать. Вот. Вы за то, чтобы революция произошла в России? Нет, Просто, ну, по крайней мере, пока общался со знакомыми, они говорили, что такой вот вариант. То есть для смены власти это вот лучший вариант. А вы говорите, нет альтернативы. Почему 140-миллионный народ не имеет альтернативы? Может, в нем проблема какая-то? Ты не знаю. Не подпускают вроде как кого-то там к власти. А ну, Я вот просто ни о ком больше не слышал среди людей, кто мог бы быть президентом там. Ну, слышал про этого Навальный. Угу. Вот про него слышал. Но его вроде как посадили недавно. Вот слышал про него. Нравится Навальный? Ну, про него очень мало знаю, но вроде как мужик такой интересный. Вроде хочет что-то хорошее принести. Перспективы есть. То есть э, открыть ну, как сказать-то, сделать, что ли, какую-то дорогу между нашей страной и Европой, чтобы у нас, то есть, было как целое вот это все. Вы где-то были за границей? Нет, ни разу. Ни разу. Почему? Ну, молодой, наверное, еще. Ну, 22 Только... года люди уже много видят. Я 22 года много где побывал. Ну, у меня такой вот возможности пока не было. На Никого. машине ездите? Нет, не имею прав. Не, имеете права? А хотите иметь машину? Ну, конечно, да. Какую? Да, наверное, семейный микроавтобус. Какая марки? Точно даже не знаю. Там. Да, любой, говорят, японцы хорошие. Японцы, да? Ну да. А российские, какое производство хорошего микроавтобуса? Ох, тут вот не знаю. Ну, за российское никто особо не говорит. Там, потому что слышал брака много, то есть выписки такой. Поэтому даже как-то не обсуждается про российское производство. Ну, понятно. Мне вот посоветовали японца именно брать. Я понимаю. То есть через из-за того, что как бы русский автопром это такое, да? Российский. Ну, рассказываю, да, те, кто знают. Типа говно. Можно <laughs> и так выразиться. Можно и так выразиться, да. Э, хотите что-то украинцам сказать? Украинцам? Да. Я даже не знаю, что передать. наверное, пожелать, чтобы у всех было все хорошо, чтобы рядом были близкие, чтобы каждый мог почувствовать себя комфортно рядом с ними, ценить их и ценить моменты, пока вы рядом с ними, пока у вас есть возможность, так сказать, находиться к ним смотри, лицом к лицу. Смотри, это не новогоднее поздравление. Мы сейчас разговариваем о войне. Это не новогоднее поздравление. Я спрашиваю тебя, хотел бы ты что-то сказать от себя украинцам? Надеюсь, что все закончится. Кто виноват? Ну, вот это вот все, что сейчас происходит, чтобы она закончилась. Ты не чувствуешь себя виноватым всем? Есть ощущение. Кто виноват? Государство. Или же даже не оно. Какое? Ну, в России. В России. А вот государство, оно как-то существует отдельно от народа? Нет. Это, ну, так сказать, единое. Группировка в 150 тысяч, которая заходила еще продолжает детей, это часть государства? Да. Может, все-таки россияне тоже виноваты? Есть, конечно, доля вины их. Потому что, ну, может, они как-то даже могли поспособствовать остановить все это, предотвратить даже заранее. Хочешь им что-то сказать? Россиянам. Хочу им сказать, чтобы они были более втянуты в, в жизнь своей страны, чтобы понимали, к чему могут привести те или иные решения, либо же, наоборот, бездействие, чтобы они могли понимать, что, так сказать, моя хата с краю – это не всегда лучший вариант. когда, наоборот, нужно быть очень близким э, своим государством, понимать, что оно делает – и также следить за этим. Потому что не народ на государство работает. Государство должно на народ работать и делать для него лучше. Но вот этого хочу пожелать просто. Бездействие – это тоже действие. Да. Бездействие – это определенно тоже выбор. Выбор, который то есть человек обдумывает и принимает.